ආයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදැසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ. මම චමුත් සත්‍යපාල ප්‍රථමයෙන් නවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. දේශපාලච්චීන් කොල්ලකෑ කම්කරුවාට හිමි නොවූ කම්කරුදිනයේ දේශපාලච්චීන්ගේ සුරංගන කතා කරලියෙන් බිඳක් අද ටෙලිවැකියෙන්. ජීවිත කුඩු උණු වෙසක් කූඩු. දේශීය ප්‍රවෘත්ති වෙතටයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය. දූෂණය, වංචාව, නාස්තිය, අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය පැත් වූ මැයිදිනය එහෙමත් නැත්තම් කම්කරුදිනය ඓතිහාසිකයි වගේ නේද. ඒ අර හැමදාම වගේ මෙවර මේ කම්කරුදිනය කියලා පක්ෂ රැස්වීම් පවත්තුපු නිසා නෙවෙයි හොඳේ. අපි දන්නවා හැමදාම මේ ඉතිහාසේ පුරාම පක්ෂ සාමාජිකින්ගේ රැස්වීම් තමයි ඉතින් ඔය කම්කරුදිනය කියලා පවත්වල තියෙන්ට නේද. එක අමුත්තක් නෑ. ඔය ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකම මේ වෙනදට වඩා ටිකක් වෙනස් ආකාරයේ රැස්වීමක් තමයි මෙවර තිබ්බෙනේද. වෙනදව වගේ නෙමෙයි මේ පාර කම්කරුවන්ට ඒ ඇන යාලගේ පක්ෂවල කම්කරුවන්ට නේද සාමාජිකින්ට හොඳේ පුටු එහෙම තියලා අසුන් එහෙම පනවල නේද ඉඳගන්ට සලස්වල තිබුණා ඉතින් ඒකත් මදෑ නැද්ද. කොහොම වනත් මේ කාලේ කොළඹේනවා කියන කරන් ඉතින් ලේසි පහසු නෑ නේද බස් ගාස්තු ගෙවාගෙන ආවත්න් වේල් දෙකක් කාලා ප්ලේන්ටියක් එහෙම බොන්ට ගියෝ තෘපියල් දාහ පනිනොවම තමයි නේද. ඉතිං ඉඳල්ලා ඉඳලා කොළඹාවහම ඉතින් ඔයාලුවොත් ඒකත් එක්ක හීනියට පොඩියට සමහරු ඉන්නවන නේද ති මොකක් හරි නොමිලේ එහෙම කරලා යන නේද ඒ චාන්සකත් ඉතින් නොමිලෙම ලැබෙන එකම මද ඇනේද කොළඹත් ඇවිල්ල කන්ටත් ලැබිල බස්ස එකෙත්නිකං ඇවිල්ල නේද ඊට වඩා ඉතින් අර හීනියට මොනහරි කරලත්යන්ට හම්බෙනවාන ඉතින් එහෙම ගත්තහම සමාර පක්ෂ ඒ තරම්ම තමන්ගේ පාක්ෂිකින්ට ආදරේ ඉතින් එනිසා ඒ පක්ෂ වලට එහෙම ආදරය කරන පාක්ෂිකනුත් ඉන්න වනේද එගොලු කම්කරෝද නැද්ද කියනක වෙනම ප්‍රශ්නයක් ඉතින් ඒ ඒ නයින් ගත්තත් ඉතින් මේ ඊයේ ගමන සමහර පක්ෂවල සමහර සාමාජිකින්ට සතුට දනවන්ට ඇති කියලා අපි හිත හදා ගම් හොඳේ දැන් මේ ගැන ටෙලිවකිනුත් මතක් කලා නේද. අප දැම් පවත්වන්නේ පක්ෂවල සාමාජිකින්ගේ රැස්වීම් බිනා පක්ෂ විසින් හයිචැක් කළ කම්කරු දිනයක් කියල තමයි අපි ඊයේ තේරුම් කරලා දුන්නේ. දැන් ඒක සරලවම තේරුම් ගන්ට පුළුවන් ඔය ප්‍රධාන පක්ෂවල නායකින්ගේ කතාවල සාරාංශය ඇහුවම හොඳේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සුගතදාස ග්‍රහ ප්‍රහස්ත ක්‍රීඩාංගනයට සීමවුනානේද. පක්ෂනායක රනිල් ඔය සර්වපාක්ෂික නිසා සර්වපක්ෂිකනමේ වැරදුන නිර්පාක්ෂක නිසා ගෙදර ඉඳන් සූම් එකෙන් තමයි කතා කළේ නේද. විස්සයි හතලි සටේ ශ්‍රී ලංකාව දියුණුවේ වසර කියලා කිව්වා. ජනවාර්ගික අර්බුදයට මේ වසර අගදි යම්කිසි ඒකමිතියක් එම නැත්තං එක මතයකට එන්ට අවශ්‍යයි කියලත් කිව්වා. ඉළඟට අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගැන කතාවකුත් ඇහුණ හොඳේ දැන්වය සුගදදාස ගෘහස්තය පුරා පුරාම රංගෙගේ කතාව රැව් පිළි රැව් දුන්න නේද. පෙට්‍රල් පෝලිම් ගෑස් පෝලිම් ඩීසල් පෝලිම් කිරිපිටි පෝලිම් නැති කළ විරුවා රනිල් ඔබයි කියලා රංගෙ කිව්වා. එතකොට තමයි අපට තේරුණේ පෝලිම් ඇතිකරේ අපි බව. පිනට පෙට්‍රල් ඩීසල් ගහලා නේද නිකං ගෑස් අරංගිහිල්ල කෑමවයාගෙන කාලා නායට කිරිපිටි අරංගිහිල්ල පොළු තියලා නේද මහජනතාවන අපි තමයි පෝලිං හැදුවේ නේද. ඉතිං එහෙව් එකේ එකවත් තේරුම් නැටුම්ගන්ට ඊ අපිට අවස්ථාව ලැබිච්චක මද ඇනේද මේ පාලකයින් අද කියන හැටියට පෝලිම් හදලා රටකාභාසනයක් කළේ ජනතාව. පෝලිම් නැති කළේ ඒ විරුවෝ හොඳේ අඳෝමැයි කියලා හිතහදාගමු හරිද. අර මේ අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍යයි කියලා කිව්වනේ නේද ඒක ඇතුලෙනි කන්තියෙන්නේ මාමගේ ව්‍යවස්ථාවේ පවරක මදිවෙලාද දන්නේ නෑ කියන ප්‍රශ්නය තමයි අපේ හිත ඇතුළට ආවේ. එහෙම නැතුව අවංකෝම ඒක ආපහු කනපිට හරවන්ට ඕනෙනං ඔවු ඒක කළොත් රනිල් වික්‍රම සිංහ දවසක ඉතිහාසගත වෙනවා. ඉළඟට හිටපු ජනාධිපති මහින්දගේ කැම්බල් පිටිය නේද. ඒකෙදී අර මේ නෝනා පුදපි ගමන් මුට්ටියක් අතහරීද කියලා බයහිතුන් හා. කොහොමද මෙහෙම කිව්වනං එහෙම. රනිල් අපි ඔයාව එලවනවා රටේ සම්පත් බිකුණන්ට දෙන්නේ නෑ මහින්ද මහත්තය තමයි අපේ කවදත් විරුවා කියලා නේද. එහෙම කිව්වේ නෑ මොකද මේ එයා දැන් ලොකුළමයෙක්නි ඔවු ඇමතිනයක් නේද. ඉළඟට ඔය සිද්ගත් කතාම කළේ කවුරුමනුවකිවත් රෝහිත. රෝහිත දන්නවා වයිසට ගිහාම වයිසක අයයි පුංචි එවුණුයි එක සමානයි කියලා. ඔය පොඩියවුන්ගේ හිත හදන්න ගන්ට අපි අර කම්බුල එහෙම යාන්තන් අයින මිරිකල නේද මගේ රොත්තරම් පැටිය සිරියාවේ බෑ කියනවන නේද පුංචිවුන්ට ආං. රෝහිතත් හිටපු ජනාධිපති මහින්දගේ මුහුණේ අඳුරු අවුරුදු සහ හඳ පායපු අවුරුදු ගැන කිව්වා නේද. ඒ වෙලාවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ අර මුහුණ සතුටින් උතුරා යනවා දක්නට ලැබුණා නේද. ඉතින් ඒ උතුරාගේ සතුටත් එක්ක ඔහුත් හරි අපූරු කතාවක් කිව්වා. බලය ගන්නත් බලය අතහරින්නත් අපිට පුළුවන් කියල්. අපපොච්චියේ ඇහු නමයි අතහරින්ට පුළුවන් කියන අකුරුටික නේද. ඉතින් ඒක තවටිකක් ලස්සනයි මෙන්න මෙහෙම කිව්වනම්. මොනතරම් ධනය රැස් කලත්න් දවසක කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අතහැරලා යන්ටම වෙනවා කියලා නේද. ආං ඒ යථාර්ථවාදීව කිව්වනම් තමයි හුඟක් ලස්සන. කොහොම නමුත් ඉතින් ඒ කතා එහෙම ඇහෙනකොට සජිත් කිව්වා දෙපිට කාට්ටුවන්ට අපේ පක්ෂේ ඉඩක් නෑ කියලා නේද. ඕන එකෙකුට යන්ට පුළුවන් කියලත් කිව්ව නිකං ඒක නිකම් හරියට අර දතක් ගලවන්ට ඔන්න මෙන්න කියලා ඉන්න ලෙඩිකුට කිව්වා වගේ කියලයි අපිට හිතුනේ. හැබැයි ඉතින් කොහොම වුණත් මේ ඔය දත ගලවන්ට ඕන කෙනා රැලියට ආවේ නෑ කියලත් අහන්ට ලැබුණ නේද. ඉළඟට ජවප රැලිය. ඒකෙදී අනුර කිව්වේ මේ ව්‍යවස්ථාවේ බලය රනිල්ලංග ජනතාවගේ බලය අපි ළඟ කියලා නේද එක ඇත්තක් තියෙනවා ඉතින් බොහෝ වෙලාට මොකද ඒකනි චන්ද කල්දාන්න නේද දැන් වෙනද වගේම ඔය අලංකාර විනයගරුක මැයි රැලිය ජවප රැලිය කියලා බැලූ බැල්මට පේනවා නේද ඒවගේමයි ඔය අද සමහර මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තියෙනවා වැඩිම ජනගඟක් ජවපට කියලත් නේද ඒ වනාට අපා හතර වටින්ම ඇහුනේ හැම රැලියකදිම ඒකැන අනිත් හැම රැලියකදිම වැඩියෙන්ම විවේචනය වාහන එල්ල වුණේ ජවපට නේද බලාගෙන ගිහම රට කාපු පක්ෂය කියලා හාහන්දුන්නුවේ ජවපිය ඒවගේමයි ජවපිය තමයි මේ රටේ ඉන්න බහානකම ත්‍රස්තවාදී පක්ෂය කියලත් සමහරු රැලිවලදී ඒ ඒ අයගේ රැලිවලදී කිව්වනේද කොහම උනත් කමක් නෑ ඉතිං අනුර නම් කිව්වේ රට කාබාසිනයක් කළේ මේ ප්‍රධහන පක්ෂ කියලයි නයගන්නවයි විකුණනොයි හැරෙන්ට වෙන මිලූ වැඩක් නෑ කියලයි හෙමයි ඇහුණේ හොඳේ ඉළඟට මෛත්‍රීලා දල් නිකලස්ලා විමල්ල ගම්මම් පිළල නේද ඒ අයත් ඔය තැන්තැන්වල විවිධ මාතෘකා කතා කලා. ඒ අතරවාරයේ අරමේ සදා කාලිකම දුක්විඳින වතුකම්කරුවට නේද වඩිවේල් ශුරේෂ් මාර සතුටක් ගෙනත් දුන්නා. එතමයි දැන් අවුරුදු ගානකඉඳලා දල්ලු කඩනවට රුපියල් දාහ තාම ලැබෙන නැති කම්කරුවෝ එමටයි. එහෙම තියෙද්දී වඩිවේල් සුරේෂ් කියනවා දවසකට රුපියල් තුන්දස් පන්සියක් දෙන්ට ඕනෙ කියලා නේද. ඒතමයි පහුගිය දවසේ ඇහුණු ලස්සනම සුන්දරම කතාව. සමහර කතා ඇහෙනකොට මිස්ට බීන්ල බර්ටිල සැමුවෙල්ලා ඇනස්ලිල ටෙනිසන් කුරේලා ආයේ ඉතිං ආගියත්තක් නෑ හොඳේ ඒ තරම්ම මනරම් සිනහා උපදවන සුළුයි අන්තිමට අපට කියන්ට තියෙන්නේ මේ තමයි සදාකාලික රැවටිල්ල. දැන් ඉතිං අප දන්න ඉතිහාසේ ඉඳලම මැයි රැලිවල ඇහුනේ ඕවම තමයි. හොඳේ දැන් ඉතින් මේ දේශපාලනක්ඥින්ගේ සුරංගනා කතාවලට රැවටුනා මද ඇ රටේ ධනේ හොරාකන්නේ නැති. නය සහ විකිනීම තම ආත්මය කරගත් දේශපාලනඥින්ගෙන් මේ රට බේරගන්ට ඕනේ. ඒ සඳහා ඔය සිහින ලෝකවලින් බිමට බහිමු නේද කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. වෙසක් මංගල්ලය සමඟ වෙසක් කූඩු තොරණ දන්සැල් ආදිය ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. ව්‍යාපාරයක් ලෙස සිදු කළ වෙසක් කුඩු නිෂ්පාදනය අද බරපතල අර්බුදයකට ඇද වැටිලා. අමුද්‍රව්‍ය මිල ඉහළ යාම ඇතුළු ගැටලු නිසා කොළඹ සහ නාගරික වෙසක් කුඩු නිෂ්පාදකයන් මුහුණ දී සිටින ගැටලු පිළිබඳව සියත ප්‍රවෘත්ති අප පසුගියදා අනාවරණය කළා. අපගේ මේ උත්සාහය කොළඹින් බැහැර වෙසක් සැරසිලි අලවිකරුවන්ගේ ගැටලු පිළිබඳ සොයා බලන්නටයි. අද වෙසක්කූඩු මහමග අලෙවි කරන ව්‍යාපාරයක් බවට පත්වෙලා. වෙසක්කූඩු නිෂ්පාදනයත් වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ විවිධ ගැටලුවලට මුහුණ දෙන බව සියත ප්‍රවෘත්තියේ අප පසුගිය දිනකදී කොළඹ නගරය තුළ සිදු කළ සොයා බැලීමකදී හෙළිවුණා. වෙසක්වලට ඇත්තේ තව දින තුනක් පමණයි. මෙවර වෙසක් සමයේදී කොළඹ නගරයේ පමණක් නොව පිටපළාත්වලත් වෙසක් කූඩු සහ වෙසක් සැරසිලිවල මිල අධික ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව අපට වාර්තා වුණා. මේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ එප්පාවල නගරයේ වෙසක් සැරසිලි අලවිකරුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් දැක් වූ අදහස්. ගිය අවුරුද්දේ මිලත් එක්ක බලනකොට මේ අවුරුද්දේ තවත් සාමාන්‍ය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. තව කොලයක් එහෙම රුපියල් 15කට වාගේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ගිය අවුරුද්දත් එක්ක බලනකොට තාම ලොකු බිස්නස් එකක් නැහැ වෙන දවා. ගිය අවුරුද්දටත් වැඩිය මේ අවුරුද්දේ මිල වැඩි. මේ උණලිය පවා අපි සෑහන මහන්සි වෙනවා මේ හොයාගෙන ඒවා සුද්ධ කරලා කම්බි බැඳලා කම්බිත් සෑහෙන්න මිලයි. ගිය පාර 8ට ගත්ත සවුකුලේ දැන් 15යි. ඒක නිසා මිල චුට්ටක් එහා මෙහා කරලා තමයි දෙන්නේ. කූඩු ටිකක් ඉතින් ගණන් වැඩි මේ පාර. රටේ තියෙන தත්ත්වය තමයි. කොළ ගණන්, අල්ලි වලට තමයි උණ බටේ දෙන්නේ. කම්බි ගණන්. කම්බි 800 ගණන් වෙනවා කිලෝ එක. වෙනද අපි දුන්නේ 200ට. අද දෙන්න වෙන්නේ 350ට ඒක. මේ සැරේ කම්බි මිල වැඩි. කූඩුවක් හදන්න සෑහෙන්න මහන්සි වෙනවා. ගිය පාරට වැඩි සවුකුල වැඩි රුපියල් 5කින් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. අර පාස්ටික් කූඩුව දැන් වැඩි අලෙ වෙන්නේ නැහැ. ඒක මීට වැඩිය මිලත් වැඩි. වැඩි. එච්චරම බිස්නස් එකක් මේ කරේ නැහැ. ඒ පුතත් සමගින් සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා යළිත් අප ඔබ හමුවන්නේ අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබට සුබ දවසක්.